Европейцы настаивали, и Меркель в разговоре со мной говорила, господин президент, допустите международная организация по, по миграции, миграции потом по э, допустите управление Верховного комиссара ООН и прочее. Я говорю, у нас нет проблем. Но я уже вижу некоторые лица, в который раз приехали сюда. Чего они сюда ездят? Для того, чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев, чтобы их ноги там не было. Вот это ты уже возьми под контроль. Есть. Чего они пиарятся на фоне этих беженцев? Если вы что-то приехали, ну так вы помогите им. Не можете гуманитарный коридор организовать, так вы скажите, почему не можете. Помочь чем-то в быту для людей, пожалуйста, опыт же есть. Там же огромные финансы сконцентрированы у этих международных организаций. Кроме Белорусского Красного Креста и наших депутатов, нашей власти, представителей, никто конкретно этим не занимается, а приезжают за нос ребеночка почесать. Что ты чешешь ему этот нос? На камеру. Грязными руками. На камеру, естественно. И когда они конкретно задают вопрос этим э, так называемым международникам, они же ничего ответить не могут им. Мы это не можем, это... Что тогда приехали? Поэтому не надо париться по этому поводу. Приехали, помощи конкретной нет, до свидания, нечего делать. Пусть к полякам едут и со стороны Польши занимаются этими проблемами, а мы сами справимся с этими людьми. И я хочу, чтобы все понимали, и вы. Значит, мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желание для нас закон. Хотят в Ирак, в Сирию вернуться. Вы видите, мы организовали рейс, еще рейс готовим на конец э, месяца, если наберем этих людей. Они же не с большой охотой туда хотят вернуться. Поэтому мы будем это поддерживать. Хотят они в Германию, Польшу, мы всячески будем стараться им помочь. Мы будем говорить, мы будем требовать и так далее вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное, они ведь туда не только едут, чтобы нормально жить, это тоже. Но вы посмотрите, вопрос воссоединения семей. Поэтому в Германии их родственники, родные, близкие в основном, поэтому они с детишками, семьями туда идут. И вот получили ядохимикатами в лицо, в нос, рот и так далее. Поэтому мы будем делать все, что пожелают эти беженцы, эти люди. Мы не будем их бить, гнобить, мы не будем над ними издеваться. И я жду, когда Э, Евросоюз ответит на вопрос по двум тысячам беженцев. У нас же в этом лагере около двух тысяч беженцев, которые, я их просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещал на уровне Евросоюза рассмотрит эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, решено было в Евросоюзе, контактные лица, они на контакт даже не выходят. Макей им звонит, министр иностранных дел Беларуси, давайте будем работать в этом ключе. Да, мы там командировки, еще где-то и прочее. В этой связи не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь сделать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот э, международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли, потому что там их родные близкие. И некоторые едут туда для того, чтобы продолжить лечение. <laughs> Слушай, вчера специалистам, э, возовцам этим показывают э, снимки рентгеновские, что вот лечили, надо долечиться. Едьте в Ирак лечиться. Да если бы они могли пролечиться дальше, там, в Ираке прооперироваться, они бы не шли через Беларусь, Германию. Вот лицо, вот их ответственность в этом плане. Поэтому с этими визитерами, ты там чаще бываешь, нечего им здесь делать. МИД предупреди, что ты больше их туда не пустишь для того, чтобы покрасоваться. Помогать, пожалуйста, что вы нам рассказываете тут про лекарства и прочее. У нас хватает лекарства. У вас миллиарды долларов денег. Заплатите этим мигрантам для того, чтобы медпомощь оказать, какое-то минимальное содержание и так далее. Что на границе? Э, вы знаете, этот же лагерь затмил проблемы границы. Все думали, лагерь, лагерь, 2000 и все. Да нет. Через границу они, бедолаги, как шли, так и идут. По 200, э, по 300, 400, по 600 человек по всей границе Польши, Литвы, Латвии они проходят туда. Что они делают? Они их ловят там уже на немецкой границе или в центре Польши, э, в эти самые автозаки, привозят на границу и вышвыривают к нашей части границы. Ну, в общем, на границе бросают. Вот на сегодня я уточнил, э, правда, уже значительно меньше, значительно меньше осталось. Э, где-то 150 человек на границе. вдоль всей границы. Вдоль всей, да, трех государств но пытались выбросить к нам